Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Людмила, и сегодня мы готовим вишневую настойку на водке. Она имеет ярко выраженный вишневый вкус и такой же насыщенный цвет. Для ее приготовления нам понадобится, собственно, вишня, 250 граммов сахара и водка, приблизительно 1 литр. Вишню собираем, моем, перебираем обязательно и складываем в трехлитровую банку до плечиков. Сюда же отправляем сахар, неполный 250-граммовый стакан. Если любите послаще, можно еще добавить больше. Если не любите терпкий сладкий вкус, то можно убавить. И заливаем все это водкой. Если хотите иметь более крепкий напиток, можно залить спиртом. Спирт в готовом продукте уменьшается приблизительно в половину. Если водка 40 градусов, то настойка будет приблизительно 20 градусов. Поэтому крепость мы здесь можем немножко контролировать. Заливаем водкой до самого верха. Водки уходит приблизительно литр на такую банку. На эту банку у меня ушло чуть больше литра водки. Все зависит от того, сколько вы наложите вишни. Если ровно по плечике, чуть выше, еще выше, можно насыпать и меньше. Но будет уже не такой насыщенный вишневый вкус и такой насыщенный цвет. Хотя цвет всегда получается очень даже прекрасный. Закрываем обычной крышечкой. и перемешиваем, то есть переворачиваем банку один раз в день вверх тормашками. Это необходимо для того, чтобы сахар растворялся постепенно. Настаиваем в течение двух недель. Больше не рекомендуется, потому что вишня – косточковый фрукт, и сердцевинка вишенки может выделять вредное вещество. После двух недель сливаем, процеживаем, и продукт настойка готова к употреблению. Но нельзя забывать, что алкоголь, конечно, вредит нашему здоровью, поэтому такой продукт нужно употреблять только по праздникам или по какому-то особому случаю. Всем спасибо, всем пока-пока.